eu sou Annie Américo, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos passar o Salmo 24, a melodia dele é bem fácil, eu vou deixar a cifra certinha aqui na descrição, ok? Então você curte, compartilha, divulga com os seus amigos, pessoal da sua paróquia, da sua comunidade, onde você quiser, se inscreve no nosso canal e nos ajude a divulgar, tá bom? Então vamos lá!

Fazer-me com compaixão que são eternas. Acesse também o nosso site www.casalcatólico.com. Lá você encontra várias pessoas, talvez você pode encontrar a alma da sua vida, né? Então, você também pode ver alguns conteúdos, alguns textos que nós escrevemos. E fica com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.